कभी सोचा न था ये on the chopper, solid as a rocker. the chopper, cream the cropper. the chopper, solid as a rocker. yo yo निबन्ध дать а пацанам посчитать потери Суммы нули, погибать на сцене Снова один, гулять без тени don't wanna run away, it's not secret Who you looking confused, you to keep your head up, I'm நாராயணா நாராயணா நாராயணா நாராயண நாராயண நாராயணா நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண ஆலை ஆலை ஆலை ஆலை ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಾಯಣ